Ciao a tutte, come state? Ben ritrovati! Finalmente oggi posso parlarvi dell'ultimissima novità di questa estate. È stata un'estate, come ben sapete, ricchissima di tantissimi nuovi prodotti, eh, prodotti sia appunto prodotti qui in Italia, quindi con il laboratorio spin-off dell'Università di Bologna, lo spray Hair Elixir, ma anche tantissime novità che sono arrivate dall'India, quindi eh, le due nuove erbette riflessanti, robia e ibisco, farò un video per ogni singola erbetta nel prossimo futuro, due nuove uh, erbette lavanti, la Rita Glow che è un mix uh, Beauty Delicious Delights e uh, eh, Shikakai, um, ehm, cos'altro è arrivato? Ah, è arrivato anche um, un olio che non so se <laughs> l'avrò già pubblicato uh, il video qui sul canale YouTube, ma se no state certe che arriva a brevissimo e um, insomma date un'occhiata sul sito e sicuramente troverete lì anche le novità e ovviamente la novità eh, bellissima di questa estate è stato anche l'asciugamano capelli in bambù realizzato in collaborazione con Reborn in Italy questo mm, meraviglioso progetto di volontariato che mm, favorisce l'inserimento nella società di mamme mm, strappate alla violenza della guerra, della strada, del mare quindi come vedete è stato veramente un'estate altro che rilassante ma veramente veramente impegnativa eh, da tanti punti di vista ma ce l'abbiamo fatta, siamo qua questa è l'ultimissima novità eh, fino a ottobre a ottobre torneremo <laughs> online con altre novità sicuramente oggi invece vi voglio parlare di questo impacco capelli rivitalizzante, detossinante Beauty Delicious Delights, quindi è un prodotto che troverete online solo sul mio eh, shop curavisoecapelli.it perché è un mix che è stato eh, realizzato appositamente per me ma eh, che io ho richiesto di fare in seguito a delle richieste specifiche che voi mi avete fatto via email, anche via messaggi. Insomma, ne, proprio perché io apprezzo tantissimo il potermi confrontare con voi sui social, via veramente ci sono tantissimi modi in cui mm, ci sentiamo, con tante di voi mi sento anche via WhatsApp, eh, eh, quindi è anche un po' difficile tenere il passo con tutte voi però il risultato è che io là dove posso vi vengo incontro e quindi creo dei mm, prodotti appositamente per delle richieste specifiche che mi state facendo questo mix, come avete anche indovinato probabilmente dal nome Kapur Glow, è un mix, eh, è una miscela a base di polveri di Kapur eh, Kahli, di Sidr e di eh, polvere di arancia che voluminizzano, condizionano e profumano anche i capelli. A questo mix sono state aggiunte anche delle polveri di neem e di aloe vera che vanno a purificare e a mm, idratare la cute, mentre la presenza della delicata argilla indiana multani miti va a detossinare e a, ad assorbire le tossine e le impurità che eh, si possono trovare sulla eh, cute. E quindi un impacco capelli dai principi attivi detossinanti struccuranti, lenitivi, riequilibranti che lascia la cute fresca e i capelli rivitalizzati. E consigliato per tutte le tipologie di capelli, in particolar modo per chi ha eh, la cute problematica, quindi che soffre di squamazioni, di rash cutanei, che soffre di prurito, la cute grassa, la cute anche che so soffre di forfora, come va bene anche per chi soffre di dermatite. Nello stesso tempo se i capelli sono sfibrati, sono spenti, sono opachi, sicuramente con questa maschera ritroverete la lucentezza e la, morbidità mm, la morbidezza. Ci tenevo a fare un impacco simile perché ho notato che ci si concentra sempre su quello che è l'aspetto esteriore, no? su i capelli, sul fusto, sulla morbidezza, su quanto sia bello il colore, che sia sfibrato secco o, oppure sottile, però trascuriamo sempre la cute. Ricordiamoci che come è vitale la, il terreno per una pianta per i nostri capelli che sono materia morta è vitale la salute della nostra cute, quindi dobbiamo prendercene cura proprio come facciamo, come ce ne prendiamo cura della pelle del viso, allo stesso modo dobbiamo appunto idratarla, prendercene cura che non soffra né delle squamazioni né di fofora, non deve essere seca, deve essere, mm, deve, eh, deve essere confortevole, non deve appunto eh, avere proliferazioni batteriche, prurito e così via. Quindi con un impacco del genere che può essere effettuato anche due volte al mese andiamo sicuramente a mm, prendercene cura, a favorire anche un microcircolo che eh, poi eh, se funziona bene favorisce appunto anche eh, l'ossigenazione e un buon nutrimento dei bulbi piliferi. La domanda che immagino sorge spontanea è ma quali sono i benefici che ne derivano dall'utilizzo costante di questo mix? Ebbene, grazie all'attività astringente e purificante, l'impacco Glow Pulisce in profondità la cute rimuovendo le cellule morte. Il suo utilizzo costante tonifica il cuoio capelluto e eh, favorisce la crescita dei capelli. La presenza della polvere di sidr e della polvere di aloe grazie alle mucilagini che rilasciano vanno a alleviare il prurito là eh, dove si dovesse manifestare e ehm, vanno anche a idratare una cute che può essere secca. La presenza all'interno del mix della polvere di Kapur Kakli e della polvere di arancia condiziona i capelli, li lascia volumizzati, li lascia corposi al tatto e lucenti. Come sapete sia eh, la polvere di arancia che la polvere di Kapur Kakli sono delle, eh, delle polveri profumate, in questo caso trattandosi di un mix eh, l'odore è erbaceo, quindi non ritroverete l'odore specifico del, del Kapur Kakli oppure della polvere di arancia. La presenza infine nel mix dell'argilla Multani Miti, che è tra le argille più delicate esistenti, assicura la detossinazione del cuoio capelluto perché va ad assorbire il sebo e le tossine e le varie impurità che possono esserci agisce in sinergia con la polvere di Nim che appunto anche lei presente nel mix che eh, svolge una fortissima attività antimicotica, antibatterica quindi va a combattere la forfora, va a combattere anche appunto i pidocchi mm, nei casi specifici e mm, anche può tornare utile in caso di eh, dermatiti quindi come vedete è un mix che mm, è veramente versatile e che prova a coprire un po' eh, varie problematiche che si possono appunto manifestare sul cuoio capelluto. Ovviamente soprattutto ora che rientriamo dalle vacanze estive con una chioma, una discute, scommetto, molto provate, fare eh, un impacco eh, detossinante come questo, rivitalizzante, può rivelarsi molto saggio perché va anche a riequilibrare il pH del cuoio capelluto e a ossigenare la cute, quindi eh, proprio nel massaggio che eh, si va a effettuare si va ad attivare il microcircolo, quindi una cute sana <laughs> ha come conseguenza una chioma sana. come modo d'uso è facilissimo, si aggiunge appunto come si utilizza sempre anche con le altre erbe lavanti oppure tintorie, si aggiunge eh, dell'acqua eh, tiepida um, al, um, alla polvere fino ad ottenere una um, consistenza uh, eh, simile yogurt greco perché dovete anche tenerlo in posa per un po' di tempo, almeno mezz'oretta mi raccomando sui capelli puliti e quindi va massaggiato sulla cute con i guanti, non ha senso perdere tempo con, ehm, con, ehm, con il pennello, <laughs> ecco, e in seguito una volta massaggiato applicate la cuffia da doccia. Vi consiglio in fase eh, di risciacquo eh, sotto la doccia, prima di procedere proprio con eh, il risciacquo finale, di passare giusto una volta il getto d'acqua per ammorbidire il pacco sulla testa e iniziate a massaggiare delicatamente proprio per favorire avere anche un leggero eh, scrub eh, sul cuoio capelluto quindi proprio per creare un'azione quanto più completa um, curativa seguito potete utilizzare una noce eh, di balsamo, mi raccomando questo impacco va fatto sempre sui capelli puliti, ricordatevelo. Fatemi sapere se lo provate, come vi trovate, se vi entusiasma quanto entusiasma a me. Spero che le informazioni almeno che vi ho dato in questo video vi possano tornare utili anche in altre situazioni e che queste erbette potete anche trovarle, provarle singolarmente. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate, lasciate il solito pollicione, ricordatevi di iscrivervi al canale, condividete il video se vi fa piacere e mm, noi ci vediamo nel prossimo video perché ci sarà un prossimo video. Ciao e grazie per aver guardato il video.